Pesë minuta Shumë shekuj më parë, njerëzit e qytetit e Ekrutik ndërtuan dy kulla, nëntë nivele për secilën, duke u ngritur lart në qiell. Kulla e kambanave Ho-Oh qëndroi në majë të kullës së kambanave, por kulla e instrumenteve ishte streha e legjendarit Lugia. Njerëzit komunikonin me Pokemonët. dhe një miqësi harmonike ishte rritur mes tyre. Deri në një natë fatale, njëqind e pesëdhjetë vite më parë, kur kulla ishte në dritën e hënës. Por më pas, pushimi paqësor i Lugias u trazua nga rrëmuja e një stuhie. Stuhia u rrit, qielli u mbush me vetima. Qyteti dridhej nga zhurma e rrufesë. Gjithashtu dhe një rrufe e madhe ra dhe më pas goditi kullën. Në majë të kullës ishte e gjitha e mbushur me flakë. Derisa u bë një ferr i fuqishëm. Më pas Lugia përplasi krahët e thirri një erë të fuqishme për të shuar të gjithë zjarrin. Por zjarri ishte një kërcënim që të përhapej edhe në pjesën tjetër të qytetit Kështu që lugja bëri thëritje për shi dhe qiejt mbi qytetin e Krutik u përgjigjën. Shiu luftoi me zjarrin, duke luftuar me flakët, derisa zjarri u shua. E kapërcyer nga shkatërrimi që kishte shkaktuar zjarri. Lugja u largua. I fshehur në thellësi të oqeanit, duke pritur thirrjen e dikujt me zemër të pastër, përpara se të mund të kthehej në qytetin e Krutik. Edhe sot e kësaj dite, rënojat e kullës së djegur mbeten aty, si kujtim i asaj që humbi. Dhe çfarë do të jetë sërish?